Salut! Astăzi este despre a plictisi. Eu sunt pe insula câinilor și nu mă mai plictisesc. În dicționar este a nu-i mai face plăcere a zi. Povestea este așa, o tipă la o ședință de coaching mi-a spus că se plictisește la jocul ei și mi-am adus aminte ce ne-a zis noua proful de coaching. mi a spus așa, măi, dacă vă plictisiți, puteți face următorul exercițiu. Mergeți la job ca și cum ar fi propriul vostru business, propria ta afacere să fii mai responsabil, uh, să te simți mai bogat, uh, să acoperi toate ariile, să fii ca și când ai fi propriul tău patron. Uh, și când o să ai business-ul tău, o să știi cum să te comporți. Pe mine m-a ajutat foarte mult sfatul ăsta. Nu știu dacă te ajută pe tine, dar îți spun pentru mine, totodată a te plictisi este a muri. Și cred că trebuie să facem orice ca să ieșim din plictisi.